Essa máquina vai fazer o procedimento dentro do purão, arrumar. Eita! Caiu! Eita! about next at yet about calls. Tá about next. Let's see. Gitti. Pas ah, siktir. поехал дальше. Счастливого, мужики. Да, хорошие маневры. هاي العمالقة يا الله يا ستار استر لازم يشرب جد